Você foi meu ombro amigo quando eu precisei. Você me mostrou amor quando eu não senti. Você me deu forças quando eu caí. E você me fez sorrir quando eu me perdi. motivo pelo qual ainda suportei Porque tu és, tu és o motivo pelo qual eu ainda não me afoguei E se eu pudesse pegar a lua Eu te daria E se a morte vier te buscar Eu dou motivo pelo qual ainda suportei Porque tu és, tu és o motivo pelo qual eu ainda não me afoguei E se eu pudesse pegar a lua Eu te daria E se Porque tu és, tu és Oh, tu és Oh, tu és Tu Porque tu és, tu és o motivo pelo qual ainda suportei Porque tu és, tu és o motivo pelo qual eu ainda não me afoguei E se eu pudesse pegar a lua Eu te daria E se a noite vier te buscar